Salam əziz izləyicilərim, kanalımda hamınızı xoş gördüm. Bugün sizinlə ərik mürəbbəsinin bişirilməsi qaydasını çəkib bölüşəcəyəm. Ərikləri götürdükdə biz tam yetişməmiş ərik götürəcəyik. Yaxşıca yuduqdan sonra baxın bu şəkildə çərdəyini ehmalca çıxarırıq. Əriklərin çəyirdəyini baxın bu şəkildə çıxartdıqdan sonra şərbətimizi hazırlayaq. Hər kiloqrama 1 kilo 200 qram şəkər tozu əlavə edirik. və üzərinə 1 kiloqram şəkər tozuna stəkan yarım su əlavə edib qaynamağa qoyacağıq. Əziz izləyicilərimiz, artıq gördüyünüz kimi şirə qaynara düşdü. Altını söndürürük və ərikləri qaynar-qaynar şirənin içərisinə əlavə edirik. Qaynar şirədə ərikləri 3-4 saat ərzində saxlayacağıq. Sonra isə hər dəfəsində 10-15 dəqiqə olmaqla 1 saatdan bir mürəbbəni bişirəcəyik. Əziz izləyicilərimiz, artıq mən 3-cü saatdır ki, sonuncu, yəni 1 saatdır 10 dəqiqə 10 dəqiqə bişirirəm. Bu dəfə artıq kefləri də alacağam. Müzik əvvəldə də qeyd etdiyim kimi hər dəfə 10-15 dəqiqə bişiririk və 1 saat fasilə veririk. Kəkləri aldıqdan sonra çay qaşığının ucunda limon duzu da əlavə edəcəm. 5 dəqiqə bişirdikdən sonra altını söndürəcəyik. Yarım çay qaşığı limon duzu əlavə edirik. Yavaşca qarışdırırıq. Bir 5 dəqiqə bişdikdən sonra altını söndürəcəyik. Mürəbbəmiz soyuduqdan sonra bankalara dolduracağıq. Beləliklə ərik mürəbbəmizi hazırladıq. 2 kilo ərikdən 4 banka ərik çıxdı. Şirəsi də baxın bu qatılıqda olmalıdır. Əriyin özü də görürsüz, dağılmayıb. Baxın. Çox gözəl göründüyü kimi dadı da çox ləzzətlidir. Siz də bişirib afiyətlə yeyin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.